Pues ya me lo puedes estar picando, ¿eh? Cariño, vengo del taller vos de hacerme la revisión del coche y no hemos ahorrado 100 euros, así que prepárate que nos vamos a cenar. Ah, pues entonces sí. Y el postre nos lo comemos en la casa. Ole, qué ¡I love Taller Bob! Me encanta Taller Bob. Estoy muy contento, muy contento. Con tu coche las mejores manos.